මේ වන විට රජයේ සුදු බිත්තරයක් සඳහා රුපියල් හතලිස් හතරක සහ රතු බිත්තරයක් සඳහා රුපියල් හතලිස් හයක පාලන මිලක් පනවා තිබෙනවා. නමුත් වෙළඳපලේ බිත්තරයක් අලවි වන්නේ ඊට වඩා වැඩි මුදලකටයි. මේ තත්ත්වය මත වෙළඳපල තුළ බිත්තර හිඟයක්ද මතුව තිබෙනවා. බිත්තර ආනයනය කිරීම මෙම තත්වයට විසඳුමක් වන්නේ නැති පවයි සමස ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමය සභහපති අජිත් ගුණසේකර ප්‍රකාශ කළේ. ඉදිරියේදී විශාල අර්බුදයක් ඇතිවෙන රටේ බිත්තර හිඟයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෙළඳ අමාත්‍යාංශය මේ අවස්ථාවේ අපේ විශ්වාසය තබා තියෙන්නේ ආනයනය කිරීමෙන් පමණක් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් කියලා. ආනයනය කිරීමෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. ඉදිරියේදී බර අනුව විතරවලට මිලක් නියම කරගමු. මොකද විශේෂයෙන් අපි නිෂ්පාදන වේදම ගණනය කිරීම කිරීමක් සිදු වෙලා නැහැ මේ අවස්ථාවේ. විශේෂයෙන් අගෝස්තු මාසයේ සිට මිල පාලන යටත් කළාට පස්සේ නිෂ්පාදන වේදම අනුව මිල උච්චාවචනය වෙනවා. ඒ අනුව අපි යම්කිසි එකගතාවයකට ඇවිල්ලා පාරිභෝගිකයත් රැක ගන්න විදියට නිෂ්පාදකයත් රැක ගන්න විදියට මේ කර්මාන්තය පවත්